висота, мависа, писерас, милимора. О, не висота, мависа, писерас, милимора. Шак, шак, бежа, шежа, мисикен, горизиен, голоцлос. Шак, шак, бежа, шежа, мисикен, горизиен, голоцлос. Лендеситем, лендеситем, корок, мара, эдерле. Лендеситем, лендеситем, корок, мара, эдерле. лошаден, ядыш, ядыш, кычал, кычал толында, Тари бурия лошаден, ядыш, ядыш, кычал, кычал толында, Тари дури араваш, софина жыннан гена, Тари дури араваш, софина жыннан гена. Шик, шик, шике, вике, върти, върти, вере си ке уала. Они висят там, а висят писирачки гора. Они висят там, а висят писирачки гора. Шаг, шаг, пеже, шеже, мисикен гаризиен грылыцлык. Шаг, шаг, пеже, шеже, мисикен гаризиен грылыцлык. Ләндә ситем, ләндә ситә, кырык марыдырлә. Ләндә ситем, ләндә ситә, кырык марыдырлә. Tari алашадын ядыш ядыш кычал кычал толына дори дури алашадын ядыш ядыш кычал кычал толына дори бури аравай софинажымнан гина дори бури аравай софинажымнан гина vrti, vrti, veresike uola, šik, šik, šike, vike, vrti, vrti, veresike uola. Oni vise tama, vise pisiralskije gora, oni vise tama, vise pisiralskije gora. Ух! Спасибо. Арсений Яйцов и Ирина Юшкина, Республика Марий Эл.